Au-dessus de tous les noms, je n'ai vu qu'un seul nom. C'est lui qui est au-dessus de tout, la parole des Dieu. La pierre angulaire, le premier-né de toute la création, Jésus. Le chef de l'église, le saint, les juge, le roi de rois le Seigneur des Seigneurs, la lumière du monde.